Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Semi und ich wollen uns heute den marokkanischen Sänger Sahad Lamjaret angucken mit dem Lied äh, Ikhalik Lili. Und das Lied kam letzte Woche raus und hat schon mittlerweile 16 Millionen Klicks. Ich bin sehr gespannt. Wir haben letztens eine Reaction zu Ensai gemacht und das war ein richtig cooler Song. Du kennst ihn ja auch ein bisschen länger, ich seit Inside. Ich habe dir der gezeigt. Ja. Bin gespannt, wie das, wie der Song ist. Gitarren. Oh, cooler Hemd. Und wieder blond. Wie bei Insane. Hm? Mhm. Da war ja auch blond. Sieht aber gut aus. Da sind echt ein paar witzige Dance boos bei. <laughs> Ist so, ey. <laughs> Oho. Oh. Oh. Schön orientalisch angehaucht mit so traditionellen Instrumenten. Das ganze Video wurde so im Studio gedreht, aber mit coolen Farben finde ich so im Hintergrund. War, glaube ich, Passt auf jeden vor. Fall nicht so teuer. Das sieht schön aus. Zum <laughs> Lila. Er hat wohl das ganze Geld für einen Cypher verbraucht. <laughs> ja. <laughs> Aber ist auch mal was Cooles. Was anderes. Lyrics. Auch wenn man es eh nicht so aussprechen kann, wie es da steht. Außer man kann Arabisch. Was heißt dieses 3 eigentlich? Ist das ein Buchstaben? Ja. Oh. Er hat ein bisschen ernst ah, geguckt. Eier. Die ganze Zeit nur am Grinsen. Fröhlicher Mensch halt. <laughs> ja. Worüber das Lied vorgeht? Ja. Liebe. Irgendwas mit Liebe, ja. Der Style ist besonders, besonders. Ich mag dieses Hemd und die Hose dazu. Ich will es auch haben. Okay. Findest du nicht? Sieht cool aus. Cool für ein Musikvideo, aber nicht für den Alltag. der kann auch alleine feiern, glaube ich. <laughs> so wie der abgeht die ganze yeah. Zeit. Ichalik, Ichalik, Lili. Boom. Nice, nice, nice. Nicer yes. Song, muss ich sagen, war echt cool. Saatland wäre Also ich muss sagen, nach Ensai und Disease, ich glaube, ich werde langsam auch ein Fan von ihm. <laughs> wie fandest du's, Lied? Ich fand's wie alle seine Lieder richtig gut. Er macht ja meistens so Partylieder und westlich angehaucht, aber trotzdem noch irgendwie arabisch. Also mit der arabischen Instrumenten und das gefällt mir halt richtig. Ja, das fand ich schon eher so richtig orientalisch und leicht schön. Also ich mag es richtig gut. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das Lied fandet und ob ihr es mögt. Und falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert für mehr Videos. Falls ihr Vorschläge habt, andere Lingerie-Songs oder arabische Künstler, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.